大家好，我是陈老师，欢迎各位今天又来收看我们的节目。今天我们来看看西月二零二零年岁次跟着年，我们属兔、属龙、属蛇的朋友流年运势解析。开始之前，请各位新朋友务必按下订阅，老朋友务必按下赞，在老师未来更新其他生肖视频的时候，你才能够获得通知哦。好，我们首先来看看属兔的朋友，属兔的朋友在这个。 二零二零年岁次庚子年，本命星宫中迎来了什么星呢？迎来了红鸾星、太阴星以及唐福星这三颗星宿来镇守属兔的朋友本命星宫了。而复星有什么呢？有飞刃、冠锁、钩绳、三行这四颗有一点小麻烦的星宿来提醒我们，生活上总是会遇到很多的变化来发生。 来提醒我们属兔的朋友保持警觉。这是一个在西元二零二零年属兔的朋友，你是务必要当成你的中心思想了。今年的主星中有红鸾以及太阴这两颗主管女性的星宿来坐镇宫中，所以在二零二零年呢，女性是可以比男性更能收到星宿它的吉利的力量来加持。所以运势上。 女性会比男性好一点哦，在这二零二零年中，由于有唐福星的力量，所以对于五职的朋友，例如军警、业务等等，会比较有发展的空间。如果五职的朋友希望能够争取晋升或是荣誉，那么二零二零年将是你的好年到，要充分把握哦。在二零二零年中，属兔的朋友，尤其是男性，要特别注意一件事情，就是什么呢？ 桃色纠纷呢，无论是会错意也好，或是对方原本就是有心为前提，男性属兔的朋友，你会遇到的就是一场桃花劫。可能开开小玩笑，或是一般的，好像同事朋友之间的打闹，都有可能让对方误以为你在做性骚扰啦。啊，或是他特意引你来入局，引发仙人跳。这都是男性属兔的朋友，你一定要特别注意的地方。 那姓苏的朋友，在我们这二零二零年呢，我们需要的一定要把持，就是我们的礼仪，谨守啊，我们彼此交往的分际，不要太过相信你自己有什么特别的男性魅力。天上不会掉下馅饼给你，只会掉下刀子。就算他掉下了馅饼，那也是包了毒药的馅饼，千万不要惹祸上身，这点你千万要注意喽。对于女性朋友来说，今年呢？ 当然就是粉红泡泡非常和顺的一年了。感情上面，如果是单身的女性朋友，就可以稍微在一些机缘或是一些社交环上，好，我们可以遇到不错的对象。如果你是单身的对象，你这个人又是你的菜，你不妨往前跨出一步，靠近一点点，或许就可以争取到你心仪的对象喽。 整体来说，属兔的朋友在二零二零年是属于中上的运程，但这中上之间需要注意的就是暗箭伤害。虽然我们行事光明正大，但是难免后面有一些稀稀疏疏的流言碎语，在暗地里面重伤我们。就好像什么呢？就好像老师的频道内有一些过路的喷子，明明你只是路过的，但是好像你不喷一下，不显得自己有嘴巴。 会讲话一样，哈，喜欢无中生有，让属兔的朋友造成很大的困扰。当然，最会传的还是老师之前说到的，就是男女关系了。有时候啊，同事之间只是在茶水间里面小聊两句，打个招呼，就被传成什么样？好像两个有彼此有私情了。一起出去买个便当，都可以被传成中午出去开房间，奇怪了，对不对？诸如此类，实在是很难搞。 这会影响到什么？我们职场上主管对我们的评价，因为流言的产生所造成的连锁反应，真的会让属兔的朋友会非常的苦恼。所以，我们属兔的朋友千万要记得做什么事情，我们要公开，然后公开在团体之间，我们来做一些沟通、交往或者是一些，呃，同事之间的往来，这样可以避免很多不必要的麻烦了。今天属兔的朋友在健康上，你要多多注意你的筋骨了。 比如什么运动伤害，或是睡觉耳会落枕、腰酸背痛，不然就怎么样呢？连走路你都可以可能会踢到柜子，那这个痛到让你怀疑人生了。好，接下来我们看看属龙的朋友在新元二零二零年岁次庚子年流年的运势解析。今天属龙的朋友本命宫迎来了国印星、华盖星以及三台星。 这三颗非常强大的吉利的星宿，来帮助我们属龙的朋友在岁次庚子年的时候升官发财，好运到啊！而复星有什么呢？有五鬼星、官福星、年福星、飞福星，还有披头星，这五颗令人胆寒的星宿。所以今年属龙的朋友务必要记得，在二零二零年要安奉太岁，并且每一季，如果你能的话，方便的话。 可以办理季节，然后就是在台湾叫做这盖，来尽量的化掉这个三福家族，就非福、官福、年福的威胁。在这庚子年里面，属龙朋友在国印星、三台星、华盖星三颗吉星的簇拥底下，原则上在你事业的部分可以有升官发财的效果，但是。 如果你要小心的，就是什么小人的案件伤害，因为我们争取升职，或是晋升，或是领导团队的时候，难免的有些人不服你，或是想跟你竞争的人，这个时候就会让许多台面上、台面下的争端都接踵而至，一整个好像什么，好像要去做一个政治斗争一样，对方不把我们除掉，好像是不甘愿的感觉了。能给你什么建议呢？就是谨言慎行吧。今年属龙的朋友。 就是容易在言语上面得罪他人，或让别人抓到你的画柄或是把柄来给你做清算斗争啊。有时候我们的无心之言会变别变成别人的工具或把柄，他会断章取义、张冠李戴、指鹿为马、无事生非呀，来企图或影响我们属龙的朋友。所以，我们属龙的朋友，你必须坚持非必要的时候不要随便的公开发表意见。 除非是你业务需要或是公售上需要，否则您的金口还是立起来吧。我们用行动来彰显我们的实力，达成我们要的夹击。在工作上面受到官府的影响，要注意哦。你在文件上面记得每一个条目，每签的每一份的文件都要记录在上面是说什么。合约上有没有问题？有没有突然多一件条款，或者是少一个条款？这个你一定要看得非常清楚。 小智什么？小智，你可能是说你今天只是例行性的签约，但是你有没有跟客人去解释清楚这个合约的内容？这在工作上是非常重要的。如果客户的误解会对你造成很大的影响。那于私人方面呢，就让你注意，比如说你要去报个补习班、培训班，或者是说你要买一些，比如说不动产需要签约的，要记住每一张的合约里面，它里面是不是暗藏着。 许多的陷阱给你，所以说你要好好的看仔细每一个字，理解每一段条款，不要认为说啊大概就是这样了，没关系，大概就这样签嘛，反正也没什么大事。在今年，根据墨菲定律，你越觉得这么样这样想这样便宜行事的时候，它越会出事啦。回到公式，记得我们除了条约要看清楚之外，更重要的事情是。 我们讲话不要夸大，尤其是在我们公司上，我们要做业务，我们要做行销、做营销的时候，难免有时候你会想把事实稍微夸大一点，或是用一些业务的技巧，哦，让这些用词可能不大理想，这样你很可能会被客户做投诉，或者是被告上了法院了。或许你原来不是这个意思，但是你却真正的讲出这些话，更还可能会被什么？被对手或被客户录音录了下来，这就让属龙的朋友无论男女。 你都有可能因此陷入了难缠的诉讼之中，苦不堪言呐。当然，如果我们能坚持不要为了成交就做了言辞上面夸大或是修饰过头，也要小心客户有些还用很奇怪的引导式的问话，好像要把你套出一些什么东西的时候，我们要尽记得谨守我们的业务规范，按照实话实说，不要为了成交。 去做一些技术性或是灰色地带的回答，这样官府就无法发挥作用了。其实我们可以换个角度来看看这件事情，官府其实是用来处罚那些虚伪不实的行为。如果我们坚持的实话实说，是什么就说什么，童叟无欺，货真价实，那么官府就完全没有办法影响你了。最后，我们来看看五鬼星。 五鬼星它是属于一个变动的星，它有一个特性，各位要注意哦。五鬼有个特性，它就喜欢跟你唱反调。哦，我们后面的是五路财神，它就是给你正面能量，但是五鬼星它就是另外一个负面能量了。它这是什么样呢？你要的它就让你得不到，你不要的它拼命给你弄进来，一整个就像熊孩子、小屁孩一样，专门跟你顶着干。那如果我们在今年有五鬼星影响之下，我们。 今年该如何应应呢？今年属龙的朋友受到五鬼星的影响，尤其是在投资部分，你可能会变成反指标了。比如说股票，你买的时候你可能就跌了，你卖的时候它就涨了，好像变成专业的什么接刀子户了。那这个该怎么办呢？其实我们可以反过来利用五鬼星啊，我们可以再利用今年五鬼星它的变动性比较强的时候，我们经常的做一些小额的捐款。 例如我们在台湾可以捐捐发票，或是便利商店购物的一些小零钱，他们在柜台都有一些零钱箱，不管多少，哪怕一块两块十块，我们经常的投一点进去，或是买一些，比如说街头的爱心饼干，啊，他们有一些是身心障碍的，啊，他需要我们的帮忙，那我们可以买一些，或是偶尔怎么样给街头艺人来打个赏，这些都不用太刻意的，随机的，你也不用很多钱。 以次数我们来决胜负，这样五鬼星就觉得奇怪，然后他慢慢转化为在你每次捐款或是小额布施的时候，都帮你运一些福报回来。因为为什么呢？布施会产生的只有福报，不断的布施就各地栽培出来一大堆的福报，那五鬼星他就很努力的帮你把这些福报收回来，塞到你本命宫里面，让你的运势可以越来越顺。 感情方面，今年属龙的朋友感情运就平平了，哦，也没说大好，也没说大坏。但是呢，健康上你要注意一件事情，叫做车关。开车的朋友最好要买第三人责任险以及以示险，有买有保障。这个保护费，因为劈头加上飞斧的力量，会让你在很多时候会有很大的概率会造成你精神不好，导致会有一些碰碰撞撞的发生了。这个时候。 哦，我们的保险就产生了作用，因为为什么呢？因为只要不幸的发生了一次，它所产生的费用就足够你缴好几年、好几年的保费了。这时候，为什么你要为了省下这么一点小钱呢？有备无患，这是庚子年的必要守则，千万要记住喽。接下来我们看看属蛇的朋友，属蛇的朋友在二零二零年岁是庚子年本命星宫中，将由谁来独挑大梁呢？将由月德星。 来独挑大梁，所以说今年属蛇的朋友本命宫里面就只有一颗月德星了。那复星方面呢？复星的话，它有死符、小号、德杀、破碎、劫杀这五颗总是来找麻烦的星。作为属蛇的朋友，在二零二零年最次庚子年的时候的复星，这些复星看起来真的是实在是太可怕了。不过，也请属蛇的朋友，你不要太过担忧。 因为月德，它是一个极其温暖的心，它的力量可以让你在整年之中持续的守护我们属蛇的朋友，用它温暖的光芒来抵御外在的威胁。在这个状况之下，属蛇的朋友基本上你不用太担心，是不会受到这些内在的负心给你太大的压力的。内在是没问题，但是我们今年要注意的就是外在的威胁了。 在二零二零年，对于属蛇朋友要面临到的，就是外部的压力跟挑战，伴随有可能达到的桃花劫。对于属蛇朋友来讲，真的是你需要多加的思考了。对于属蛇朋友来说，在二零二零年处处都有诱惑，然后致命的诱惑也伴随着各个方面挑战的威胁，可以说是一个险象环生者丛林生活。 在这个年岁中，属蛇的朋友，你需要做的是隐蔽在你的环境之中，躲藏在制度的底下，一切人事物都按照的规定跟制度来进行，不要试图的超越制度跟规范，想说这样子我们可以抄个小径、抄个捷径来达成目标。其实，当你一旦脱离了制度以及规范之下，就等于把你自己暴露在了什么风险底下。 无疑的就是让别人那里发现你，然后赶快过来找你下手了。俗话说得好，鱼藏于渊，龙隐于云，树藏于林。在这个年岁中，属蛇的朋友千万不要急着出头或是争取太大的曝光，这对属蛇的朋友肯定不是好事。在事业上面，属蛇的朋友可以妥善利用我们的时运，广纳四周的贵人的帮忙。就像什么？ 今天属蛇人就要像蛇攀大树一样的感觉，什么事情都要考虑到这件事情有没有人可以帮我们，有没有环境适不适合我们，有没有什么资源我们可以来使用，或是要办什么事情的时候，哎，我们有人不能间接通过别人，来让自己所要的目标可以更快的达成。所以是说，在形式上面，千万不要轻易的把自己的底牌曝光。我就是这样，要不要一句话？这样的话会有很大的危险。 尽量使用间接的方式，当然会比较好的，或者是我们自己底牌要留一手，不要让人家轻易的知道你到底藏了多少的底牌。当然，如果你是请别人帮忙的，记得一件事：事前、事中、事后，我们要对我们帮助的人致上我们的感谢之意。能的话，当然最好的就是事后的好好答谢啦。老祖宗说的好，来而不往非礼。人类就是一个感官的动物啊。 当你付出了回馈，别人就会感觉，你这个人还不错。无论他接受或者是不接受，他都会觉得你这个人很不错哦，懂得饮水思源。下次你需要的时候，别人就会主动的伸出援手。很多时候啊，这些贵人运啊，就是建立在这种日常生活的小细节中，一点点的善意，有时候就可以带来很大的好感，进而获得了帮助。 感情方面，属蛇的朋友今年遇到桃花劫的几率很高，千万不要相信什么干柴烈火、一见钟情啊！情欲的诱惑让今年属蛇的男男女女很难克制住，但是这样的情情欲跟肉欲带来的，就只有渣男跟绿茶婊。激情过后，对方就像螳螂一样，把我们属蛇的朋友给吃干抹净啊！对属蛇的朋友来说，无论哪个角度来看，这都不会是一件好事。 但是呢，这也也不是是说你不能谈感情或谈恋爱，而是对于单身没有对象的朋友来说，你会有很多的机会，好认识一些你觉得很不错的人。但是基本上希望你能够循序渐进，待之以礼，慢慢的观察交往才是最好的方法。最忌讳就是你连对方的生活圈都不熟了。 哦，然后呢？你自己却非常的倾慕，到最后付出真心了，或是连裤子都脱了，才发现对方已经有对象或是有伴侣了，自己反而落到了变成老王或者是小三，这样情何以堪呐？如果你是有伴侣的，或是你已经婚结婚的，请把你的欲望，哎，放在你的伴侣身上吧，不要为了寻求那短暂的刺激感而外面找一些小暧昧的恋爱，你是绝对玩不过对方的。 即便你一开始就已经说好，你已经有对象了，这只是一个你情我愿、各取所需的，但是到最后你甘愿，他不甘愿，这个暧昧的感情就会变成了咒怨，很大的机会他会毁了属蛇的朋友你原本的生活圈跟家庭。如果这是你投资的代价，你会不会觉得这有点太高了呢？健康方面，属蛇的朋友今年本命宫有死符跟小号。 虽然这两颗星星已经被月德星温暖的包覆住了，但是它本身的力量不会完完全全的消灭。这对于属蛇的朋友的健康上会有一些内分泌啊，或是代谢上的一些失调，或是比较差了。建议在二零二零年的年初就安排一个健康检查。如果你隐约哪里觉得不对劲，拜托你一定要去做详细的精密的健康检查。如果你会急忌医，觉得好像没什么关系，那。 对于属蛇的朋友是有些特定的人，比如说你是高风险群的，或者年纪比较大的，你可能会埋下了癌症的致病因子了。原本你早期检查，可能就是可以快速的、简单的把它处理掉。但是因为你讳疾忌医，觉得没什么关系，反正过去都没事了，未来也不会有事，可能只是我会注意。那么这样你可能会把在身体里面病根的小小种子，慢慢把它养成大的果子，肿瘤越变越大。 这样对你的人生就会造成很大的健康代价呀。好，最后老师还是必须说，无论你是哪个生肖，买足保险、买好、买满才是最好的做法。无论你事业做再好，投资赚再多，都抵不上生个几年病就足够把你的财产全部转移交给了医院了。如果你只是亏掉自己财产也就算了，你家人的未来都可能被你拖累了。为鱼而充摸。 布林可而绝全面的保险才是你生命中最亲最爱的人。久病床前无孝子，意外与疾病，他从来不会跟你约定好他什么时候会来。等事情发生了一切都来不及了。老师没有卖保险哦，如果你要买保险，请去找你身边最信任的亲朋好友买好买满。以上这集就是我们二零二零年岁次庚子年属兔。 属龙、属蛇的三大生肖流年运势解析，其他的生肖都在下方的连接中有播放列表。如果你需要老师的专业命理咨询服务，可以在这个说明页面的最下方或是这里都有老师的联系方式。如果你愿意赞助本频道，下方也有赞助说明。我是陈老师，我们下次见。